Claudinho, praia inesquecível. Vamos somar as crianças. O que, que é isso, gente? É um guarda-sol, um paraglider? Não, é a turma do Claudinho chegando. Claudinho, cadê você? Só vim aqui <laughs> pra te ver. Ei!